Caption au subtitles ni moja ya vitu ambavyo vinaongeza value kwenye video, japokuwa ni changamoto kubwa sana kutengeneza caption, na ndio maana watu wengi wa wana haya watu wengine waweze kuzifanya kazi hizo. Unapotumia caption inaongeza attention kwa yule ambaye anatazama video kwa kuweza kusoma kwa haraka na kuelewa kile kilichoandikwa, hasa pale ambapo inakuwa imetafsiriwa kutoka kwenye lugha tofauti na ile ambayo mzungumzaji ametumia lakini wakati mwingine caption inaweza kusaidia wewe kutazama video au mtazamaji wako kutazama video hata bila kuwa na sauti na akaelewa content ambacho au kile ambacho umelenga ukifikisha. So nataka leo nikuonyeshe namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza kwa urahisi kabisa caption au subtitles kwa kukliki tu kliki chache ndani ya Adobe Premiere Pro uh, hatua kwa hatua. Naitwa Joel Kadaga, creative designer ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea chaneli hii basi tunajifunza mambo yote yanayohusiana na graphic design video graph, photography lakini bila kusahau masuala ya teknolojia kwa ujumla so unaweza kubonyeza subscribe kama utapenda kujifunza mambo hayo lakini like video hii kama utaona imeweza kusaidia na kuongezea kitu so bila kupoteza muda nitaenda moja kwa moja kuonyesha namna gani ambavyo unaweza ukajenerate uh, subtitles au caption kwa kutumia njia ambayo ni rahisi na kwa muda mfupi zaidi. Uh, kuna mambo kadhaa ambayo ya muhimu kuzingatia. Hakikisha kwamba unatumia Adobe Premiere Pro 2 na, na na kuendelea. Hii feature ndipo ambapo unaweza ukaipata. So tutaenda moja kwa moja kwenye Adobe Premiere Pro. Yes, so unaweza ukaona huu ndo mfano wa namna caption ambavyo zinaonekana. So unaweza ukatengeneza caption kama hivi. so inakuwa nzito kidogo so uh, kikubwa hapa nataka nikuonyeshe sasa namna gani ambavyo unaweza generate. so nitakuja kwenye uh, timeline yangu au uh, sequence ya video yangu ambayo ndo hii hapa Uh, nimeshachagua kwamba ni hii so nitazima kala ili iweze kuplay kirahisi zaidi isiwe nzito so nitakachofanya uh, nitaselekti video husika halafu utakuja uh, window kisha utasema text utaklik text so ukiwa bado umeselekti utaona kuna neno transcribe sequence so utakachofanya utakliki tu hapa mara moja baada hapo itakuletea download kama hii so utasema audio on track then utaacha mix english so kuna lugha kadhaa kuna english kuna english uk kuna simplified chinese kuna spanish so iko limited na moja ya changamoto kubwa ambayo unaweza ukaiona lugha ya kiswahili ni kwamba haipo kwa hiyo mbali na kwamba hii ita generate caption lakini bado utahitajika kuwa unafanya some editings so labda mi nitachagua kiingereza then utakuja hapa utaakisha iko check uh, transcribe in point to out point only so utakliki hapa kwa kuzingatia tu eneo ambalo wewe umeweza kuselect video yako so nikisha select hivyo au nikisha check hii kisha nitasema transcribe tutaipa muda kidogo ili uweze kujenerate uh, caption au hizo subtitles so yes unaweza ukaona tayari imeshatengeneza uh, maneno kama haya ambayo unaweza ukayatumia kama caption so baada ya kumaliza hapo utakuja sehemu imeandikwa create caption utasema create caption Uh, hapa utaacha kuna format tofauti tofauti. Uh, as you know nimekava kwenye uh, kozi yangu ya Adobe Premiere Pro namna ya kutengeneza caption tofauti tofauti. Kuna open caption, kuna closed caption, so hizi zote uh, ndo huwa zinatumika sana. So wewe utahakisha tu kwenye subtitle, then utakuja kwenye nani utaacha kama ilivyo, na hivi vingine utaviacha kama vilivyo, na hapo utahakikisha iko kwenye double, kisha utasema create. Hapa sasa ndo inaenda kucreate zile caption ambazo itakuwa ni rahisi wewe kuedit na kufanya marekebisho kadhaa so unaweza ukaona tayari imekutengenezea uh, layers ambazo ziko juu hapa ambazo ndo caption zenyewe so unaweza ukaplay ukawa so unaweza ukaona changamoto iliyoko hapa ni kwamba haya maneno uh, hayaeleweki haijatafsiri vizuri kwa sababu lugha ya kiswahili haitambuliki uh, kwenye hii uh, feature so utakachofanya uh, tutaongeza vitu kadhaa ambavyo ni editing muhimu kwao nitaselekti huyu alafu nitakuja kwenye essential graphics kama uioni essential graphics utakuja kwenye window utahakikisha uh, essential graphics iko checked kama hivi so ukiwa kwenye essential graphics ukiwa umeselect hii utakuja kwenye kuedit so kwa mfano nataka nibadilishe fonti au nitaandika labda nataka fonti ambayo ni roboto kisha nitasema labda roboto condensed alafu nitakuja kwenye uh, weight nitasema labda bold so ili niweze kuona vizuri lakini pia na option ya kuongeza size so naweza nikasema labda niweke sabini yes ili maandishi yangu yaweze kuonekana lakini huku chini kuna fill color kwa mfano hii unaweza ukatoa ukaona unaweza ukabadilisha rangi yote ambayo wewe unataka eh, lakini naona white ni rangi ambayo ina shine na inaonekana zaidi, lakini kuna background, I I mean shadow. Shadow pia hii unaweza kubadilisha ukaweka rangi yote ambayo unataka iwepo. So unaweza ukaweka red kama hivi, au unaweza kusema naweka blue kama hivi, yes, ili mradi tu namna wewe utakavyoona na inapendeza. So ukishamaliza kama hivi Uh, utakachofanya sasa ili uweze kuapply kwenye hizi caption zote, utakuja sehemu ya none, utasema create style so unaweza ukasema roboto font style labda unaweza ukasema roboto caption au caption au subtitle so ukishasema okay namaanisha hii ita apply kwenye caption hizo tunaweza ukaona hizi zote tayari zimeweza kuwa hivyo so ili kupata maneno ambayo yako sahihi na anaeleweka zaidi so unaweza ukakliki hapa ukisha kliki hapa unakuja upande wa kushoto huku unaweza ukaona ukidouble click hivi unaweza ukaedit kwa kwa mfano hapa unaweza ukasikiliza kwa unaweza ukaedit na ukatengeneza kwa usahihi maneno ambavyo wewe unataka yao so unaweza ukatafsiri kwa lugha nyingine yoyote ukishamaliza utasema enter yeah, na utakuja kwenye sehemu nyingine, labda ni hapa utaedit na utaweza kuimaliza, utasema enter. So baada ya hapo utaendelea na process zingine, kama ni kuexport, export kwa kutumia setting ambazo ziko recommended au kulingana na hiyo uh, video unataka itumike kwa ajili ya matumizi gani. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza caption ndani ya Adobe Premiere Pro, very simple. Hakikisha kwamba umeinstall Adobe Premiere Pro 2022, lakini changamoto tu kubwa ni kwamba lugha ya Kiswahili uh, inakuwa haipo kwenye kwenye kwenye hizi caption so kikubwa utakachofanya utakuwa unahakikisha kwamba una edit neno kwa neno au paragraph kwa paragraph ili uweze kuapply hizo caption na mwisho wa siku unaweza uka export so baadaye utakuja utasema control m kwa maana ukitaka ku export au utakuja faili utasema export media then uta, utatumia option hiyo unaweza ukaja faili ukasema export alafu utasema media yes so ukishakuja hapa ikishafunguka kama hivi utakuja kwenye zile option zetu kama kawaida so unaweza ukaja kwenye caption hapa kwa sababu ndio sehemu ambayo tuna nani unaweza ukaopti kuibani kwenye video kwa maana itengeneze moja kwa moja kwenye video au unaweza ukatengeneza faili uh, ah, ambalo utaweza kuliapply kwa maana hii ni, ni closed caption lakini hii hapa ni open caption kwa unaweza ukasema unatengeneza faili ambayo uta, uta, uta include uh, ah, srt styling lakini labda mi nataka niweze kuibani moja kwa moja iweze kuwa kwenye video so utafanya process zingine kisha uta export Ah, leo atufundishia namna ya kuexport video lakini nafikiri unaweza ukaona namna gani ambavyo unaweza kutengeneza caption hizi kwa kutumia Adobe Premiere Pro. Ah, leo nitaka tushe, ah, tuweze kushare kitu kama hicho ambacho naamini kinaweza kuwa msaada au kusaidia wewe zaidi kutengeneza caption. So hakikisha kwamba una like video hii kama umependa, lakini pia acha maoni sehemu ya comment kama na chochote ambacho unatamani tujifunze au niandae tutorial ili tuweze kujifunza. Otherwise, kama unahitaji kujifunza mambo ya creative kiujumla, kuna website yangu ambayo inaitwa joelmediaeducation.com ambao kuna mafunzo mengi sana ambao unaweza ukajipatia kupitia huko na kuna mafunzo mengine ambayo ni fr kabisa haulipii kitu chochote unaweza ukabonyeza link katika description hapo ili uende kujifunza uone namna gani ambavyo unaweza ukaanza kujifunza masuala yote ya creative design naitwa joel kadaga see you next time